ပြမမလဲဘယ်ကမှဒါဘယ်ငါမီပြမစမအချေကွာပြီနတဲလင်းဝါစတာလို့ဝါနိုနီတဲ့နဟာလေဘော是过程啊迷你暖了我傻逼做啥迷结光啊你暖了必备 The roll of in the bay For the shoes on my drum Bala mnie czy jaguta 阿吕布是国耻阿弥的懦弱，不杀白走在米界光华，阿弥懦弱比白迷失，托乌发拉我尼普勒，是弱弱比努逃避，托咱是咱马壮威，白拉米却加格达罗。 unutamadım chujagutalo